Hi one welcome to your सर्ट एन्ड सोइट YouTube channel today we discuss about Nepal education system नेपालमा कुन कुन कोर्सहरूको पढाइ हुन्छ र त्यसलाई कसरी डिभिजनमा गरिएको छ र त्यो कोर्स अन्तर्गत होइन कुन कुन कोर्सहरू हुन्छ त्यो सबै कुराको बारेमा डिटेलमा जान्नेछौँ तबसम्मको लागि तपाईँ यदि च्यानलमा नआउनुहुन्छ भने च्यानलले सब्सक्राइब गरिदिनु त त्यहाँ भएको बेलायकनमा क्लिक गरेर अलमा क्लिक गरिदिनु यति इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू पाउनको लागि लेट्स स्टार्ट द भिडियो नेपालको एजुकेसन सिस्टमलाई मैले यसरी चार्टद्वारा तपाईँहरूको सामु प्रस्तुत गरेको छु छुइनँ पहिला एजु हामीले त एकदेखि दससम्म होइन सबैले पढ्ने गर्छौँ एकदेखि दससम्म त सबैले पढ्छ अनि एसएलसी र पहिला अब एसएलसी हुन्थ्यो अहिले एसई सबैले दिने गर्छ होइन अब दसपछि होइन हामीहरूको लागि तिनवटा बाटो खुलेको हुन्छ तिनवटा बाटो खुलेको हुन्छ एउटा हुन्छ टिएसएलसी जुन अठार महिनाको लागि हुन्छ त्यति एउटा प्लस टू हुन्छ र अर्को डिप्लोमा हुन्छ जुन सिटिभिटीले गराउने गर्छ अब हामीले सर्वप्रथम होइन यहाँ यहाँबाट टिएसएलसीको बारेमा हेर्छु होइन टिएसएलसीमा कुन कुन कोर्सहरू हुन्छ त टिएसएलसीमा चाहिँ सर यहाँ टिएसएलसी अन्तर्गत मेडिकल एग्रिकल्चर र इन्जिनियरिङ गरेर तिनवटा सब डिभिजनहरू रहेको हुन्छ अब यसमा होइन मेडिकल अन्तर्गत सिएमए हुन्छ अनमी हुन्छ अहेब हुन्छ ल्याब हुन्छ ल्याब असिस्टेन्ट हुन्छ होइन अनि त्यति एग्रिकल्चर अन्तर्गत जेटिए एनिमल हुन्छ त्यस्तै जेटिएलको प्लान्ट हुन्छ अनि त्यस्तै अब इन्जिनियरिङ अन्तर्गत कुन कुन इन्जिनियरिङ हुन्छ त अठार महिनामा फर्स्टमा सिभिल हुन्छ त्यस्तै इलेक्ट्रिकल अटोमोबाइल इलेक्ट्रोनिक्स मेकानिकल्स एसटिनरी एसिटनरी survey air condition and refrigerator computer गरेर यो सबै इन्जिनियरिङहरू हुने गर्छ कुन कोर्स अन्तर्गत टिएसएलसी अन्तर्गत त्यस्तै टिएसएलसी अन्तर्गत होइन एउटा अदर पनि रहेको हुन्छ जुन चाहिँ के हुन्छ हस्पिटालिटी एन्ड अदर्समा रहेको हुन्छ त्यो टिएसएलसी अन्तर्गत टिएसएलसी इन क्लिनरी आर्ट्स हुन्छ त्यस्तै टिएसएलसी इन सोसल मोबिलाइजेसन हुन्छ त्यस्तै टिएसएलसी इन इन्टर्नसिप डेभलपमेन्ट हुन्छ त्यस्तै TSLC in computer application and structure management गरेर यो सबै टिएसएलसी अन्तर्गत पर्ने कोर्सहरू हुन् अब त्यस्तै हामीले प्लस टू अन्तर्गतको हेर्छौँ होइन प्लस टू लेभलमा होइन कुन कुन कोर्सहरू हुन्छ त प्लस टू लेभलमा टेन प्लस टू इन म्यानेजमेन्टमा हुन्छ कमर्समा होइन टेन प्लस टू म्यानेजमेन्ट त्यस्तै ten plus two in education शिक्षामा हुन्छ त्यस्तै ten plus two in humanities मा हुन्छ त्यति टेन प्लस टू इन साइन्समा हुन्छ त्यति टेन प्लस टू इन ल गरेर यति चाहिँ प्लस टूमा हुने कोर्सहरू हो म्यानेजमेन्ट एजुकेसन अनि त्यस्तै ह्युमेनिटी साइन्स र ल गरेर यतिहरू प्लस टूमा हुने कोर्सहरू हुन् त्यस्तै अब हामी चाहिँ होइन डिप्लोमा लेभलको अन्तर्गत होइन डिप्लोमा सिटिबिटीलाई चाहिँ तिनवटा सब डिभिजन गरेर डिभिजन गरिएको छ सिटिबिटीले जुन डिप्लोमा लेभलमा जुन कोर्सहरू हुन्छ त्यसलाई तिनवटा सब डिभिजनमा फेरि मैले डिभिजन गरेको छु फर्स्टमा मेडिकल र एग्रिकल्चर र इन्जिनियरिङ गरेर तिनवटामा गरेको छु अब हामीले हेर्नेछौँ होइन मेडिकल अन्तर्गतको कुन कुन कोर्सहरू हुन्छ त मेडिकल कोर्स अन्तर्गत होइन proficiency certificate in general medicine हुन्छ त्यस्तै प्रोफेन्सी सर्टिफिकेट इन नर्सिङ हुन्छ त्यस्तै ल्याब टेक्नोलोजी हुन्छ त्यस्तै रेडियोग्राफी हुन्छ आयुर्वेदिक साइन्स हुन्छ फार्मेसी हुन्छ त्यस्तै डेन्टल साइन्स हुन्छ अप्थल्मिक हुन्छ फिजियोथेरापी हुन्छ एकुपेन्चर गरेर यति कोर्सहरू चाहिँ मेडिकल अन्तर्गत रहेको हुन्छ होइन डिप्लोमा लेभलको मेडिकल अन्तर्गतमा यति कोर्सहरू रहेको हुन्छ यो सबै छ अब हामीले हेर्छौँ यस एउटा हस्पिटालिटी भनेर अदसमा राखेको हुन्छ होइन यो हस्पिटालिटी अन्तर्गत होइन कुन कुन कोर्सहरू हुन्छ त हस्पिटालिटी अन्तर्गत diploma in hotel management diploma in internship म्या डेभलपमेन्ट त्यस्तै डिप्लोमा इन सोसल वर्कर र डिप्लोमा इन फोरेस्ट्री गरेर यो पनि कोर्सहरू हुने गर्छ यो पनि डिप्लोमा लेभलकै कोर्स हो अब त्यस्तै हामीले हेर्नेछौँ होइन डिप्लोमामा जुन एग्रिकल्चरको लागि हेरेको थियो त्यहाँ होइन डिप्लोमालाई तिनवटा लेभलमा हामीले सब डिभिजन गरेको थियो नि यहाँ यहाँ डिप्लोमा कोर्सलाई होइन त मेडिकलको त अब हाम्रो भइसक्यो अब हामीले त्यस्तै गरेर के कोही एग्रिकल्चरको बारेमा हेर्नेछौँ होइन एग्रिकल्चरमा कुन कुन कोर्सहरू हुन्छ त एग्रिकल्चर अन्तर्गत होइन एग्रिकल्चरमा हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँ के के रहेको छ एग्रिकल्चर अन्तर्गत होइन diploma in agriculture animal science हुन्छ त्यस्तै डिप्लो डिप्लोमा इन एग्रिकल्चरमै प्लान्ट साइन्स हुन्छ र अर्को हुन्छ डिप्लोमा इन फुड एन्ड राई टेक्नोलोजी गरेर यो एग्रिकल्चर अन्तर्गत यति कोर्सहरू हुने गर्छ डिप्लोमाको अब त्यसको होइन अब हामीले एग्रिकल्चरको त हेरिसक्यो अब त्यस्तै हामीले के को हेर्नेछौँ त इन्जिनियरिङको होइन डिप्लोमा इन इन्जिनियरिङमा कुन कुन कोर्सहरू हुन्छ त नेपालमा नेपालमा होइन यो एग्रिकल्चरको छ अब त्यस्तै हामीले इन्जिनियरिङको हेर्नेछौँ इन्जिनियरिङ अन्तर्गत होइन डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ त्यस्तै mechanical engineering electrical engineering electronics engineering geomatics geomatics engineering computer engineering information technology IT architecture engineering hydro power engineering electrical and electronics engineering automobile auto engineering biomedical equipment engineering त्यस्तै रिफ्रिजरेसर एन्ड एसी इन्जिनियरिङ गरेर यति इन्जिनियरिङहरू यो सबै नेपालमा चाहिँ अहिले हुने गर्छ र इन्जिनियरिङ अन्तर्गत यति कोर्सहरू पर्छ अब हामीले होइन फर्स्टमा यहाँबाट हामी फेरि सुरुबाट जान्छौँ हामीले यसरी गरेर होइन नेपालको एजुकेसन सिस्टमलाई डिभिजन गरेको छु यसरी पहिला टेन प्लस टेनसम्म त सबैले पढ्छ त्यसपछि टिएसएलसी अन्तर्गत यो कोर्सहरू पढ्छ टिएसएलसी अन्तर्गत त्यस्तै त्यहाँबाट प्लस टूमा यो कोर्सहरू हुन्छ नेपालमा त्यस्तै डिप्लोमा लेभलको कोर्सहरू होइन डिप्लोमालाई पनि हामीले तिन डिभ उता डिभिजन अब बाँडेछ होइन एउटा मेडिकल एग्रिकल्चर इन्जिनियरिङ गरेर त्यो डिप्लोमाको मेडिकल अन्तर्गत होइन यति कोर्सहरू हुन्छ र यो हस्पिटालिटी भनेर यो अदरमा पर्छ त्यस्तै अर्को कोर्सहरू आएको छ एग्रिकल्चर होइन एग्रिकल्चर अन्तर्गत नेपालमा यति कोर्सहरू हुने गर्छ त्यस्तै रहेको छ यहाँ डिप्लोमा इन इन्जिनियरिङ होइन नेपालमा इन्जिनियरिङ अन्तर्गत यो ती कोर्सहरू सबै हुने गर्छ नेपालमा एजु नेपालको एजुकेसन होइन अहिले प्लस टू डिप्लोमा र टिएसएलसीको मैले डिभिजन गरिदिएको छु होइन यदि अरू कुनै कोर्समाथि तपाईँले डिटेलमा चाहियो भने कमेन्ट गर्नु होला म त्यसको भिडियो अवश्य नै बनाइदिनेछु thanks for watching this video